大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目《关于世界》。岁月如梭，时间又来到了我们的阳历九月。这个九月啊，虽然天气在北半球依然炎热，但是已经实实在在的进入到了秋季。而在这个秋季啊，我们要面对的是一个极大强大能量的流月星君。在这个时候啊，国际的局面也会有一个新的发展长面。 开始之前，请各位务必按下订阅以及关注小铃铛，在老师下次更新视频或是新的运势解析，您才能够获得通知哦。好，按照惯例啊，知天时方能用地利，才能通人和。所以一开始，啊，我们就先来看看，在阳历九月，我们会遇到哪两个节气。首先，我们迎接的是在阳历九月七日迎接到了节气白露，流月干支啊，也从戊申月交接到了己酉月。 第二个节气就是在九月二十三日交接的节气秋分。以上就是我们在阳历九月会迎接到的两个节气。首先，我们看第一个节气白露，它是二十四节气里面的第十五个节气。这一天啊，太阳达到了黄金的一百六十五度，这个时候北斗七星的斗柄会指向根这个宫位。而在古籍中有记载：“八月节，阴气渐重，凝露而白也。” 也就是说，这个时候天气啊逐渐转凉，所以在清晨的时分呢，会发现地面上跟叶子上面会有许多的露珠、露水，这是因为夜晚的气温降低所形成的秋露。而白露里面的“白”这个字啊，是源自于古人是以四时配五行，秋属金，金的代表色就是白色，所以故以白形容了秋露，所以节气我们就定为白露。 而在这个节气之后啊，晚上会偶尔感觉到一丝的凉意产生。有句俗谚说得好：“处暑十八盆，白露五露身。”这两句话的意思是说啊，在节气处暑的时候，天气还是很热的，所以每天呢都要浇一大盆的水来洗澡冲凉。这样过了十八天呢，等于用了十八盆水。而到了白露啊，就不要再赤身裸体了，因为气温已经开始降低，容易着凉。 还有句俗话说得好：“白露白泥泥，秋分稻秀奇。”他这个意思是说啊，白露前后，作物上面如果有看到露水，则在秋分的时候啊，晚稻会有好的收成。而白露的三候啊，分为每五天为一候，分别就是第一候鸿雁来，在这个时候啊，大雁鸟要从北往南迁，要准备避冬了。第二候玄鸟归。 玄鸟啊，就是燕子，它是北方的鸟，所以在这个时候啊，燕子要从南边开始往北边来移动了。第三号是群鸟养修，这个古代啊，以三个以上的数量都称为群。养修的修啊，意思是粮食，而不是很害羞。这里代表着这个时候啊，连鸟类啊，我们都开始准备粮食来过冬了。而第二个节气就是秋分了。 节气秋分的时候啊，北斗星的斗柄指向了酉这个宫位，太阳达到了黄金的一百八十度。古籍中有记载：“八月中解见秋分，分者平也，此当九十日之半，故谓之分。”所以这个分啊，就是指的就是一半，对分而言，所以就是秋天的一半了。而在节气秋分的这一天呢，阳光几乎直射到赤道上面。 在交接节气以后啊，太阳的直射点会慢慢的继续往南去移动，所以秋分呢也被称为降分。那么既然对于北半球太阳是逐渐往南的，所以称为降分。那么问题来了，想一想，对于南半球而言，有人说这个是气候跟北半球相对的，那么原来北半球的降分对南半球是不是应该改成叫升分呢？不用想了，当然不是。 太阳逐渐往南去照射，对南半球而言，不会因为它过了赤道，然后南北颠倒。对南半球而言也是一样，太阳是逐渐往南去移动，所以这也没有所谓的升分跟降分的差别。所以对南半球啊，虽然四季是与北半球相反，但是东西南北它是没有相反的。所以有一派命理老师他就说，南北半球的命盘啊、要反着算的理论呢，其其实这里就是一个破绽了。 为什么呢？因为对于星球之间的磁场与能量作用而言呢，并没有所谓的四季与温度。而命理的推算呢，我们最主要的根源呢，还是源自于星球之间的关系，所以我们要看星象，而不是考虑温度或者是一个气温。只是数千年前呢，我们在命名节气的时候，它是一个衍生的分段点而命名，但是它不是推命的要件。 而在秋分这一天呢，全球的昼夜都是一样长对分的，也就是日夜刚好都是一半。而秋分之后啊，北半球各地慢慢走向了昼短夜长，南半球各地啊就慢慢变成了昼长夜短。这也是因为太阳往南移动，所以秋分日之后啊，北极圈附近的极夜的范围也由北极点开始慢慢的扩大，而南极附近的极昼。 的范围啊，也会从南极点开始逐渐的去扩大。其实啊，老师刚才讲了这么多，有一段啊，老师讲到一个命理推算的奥秘之一，懂了这个奥秘啊，学命理就会快上很多，也会少走很多冤枉路。各位有没有猜出来是哪两句话呢？而在节气秋分的三候啊，分别是第一候雷始收生。这个时候啊，万物开始收敛，有些生物啊要开始准备挖地筑巢，准备过冬了。 第二候是自从陪护，这代表自从他已经感到了地里面的寒气即将来临，所以他提前告别了残秋，风塞巢穴，准备冬眠了。第三候水死河，这个河是干涸的河，在华北地区啊，降雨快速的减少，河川的水流量也开始降低了。好，那么以上就是我们在节气秋分所要面对的气候，也就是秋分这个节点与山后的变化。 看完了天使，我们就来看一下世界局势的变化。按照往例，我们在看未来的时候啊，都要验证过去。无论过去推算的准与不准，成功或者是失败，这我们都要认真的去回顾它，从正确去迈进，从错误里面修正。这不只是推命，包含我们人生的历练也应该是如此的。所以，我们现在来验证一下老师对阳历七月的预测是否是正确的。 我们预测阳历七月啊，收到了死符小号联合外部的遥远的病符星遥相呼应，所以各类的疾病啊可能会出现变种或是破防蔓延的状况会传出。这个部分呢，目前是属于应验的。猴痘与新冠，还有狼爷病毒，都在七月份在各国出现了破防，以及没有出过国的百姓感染到了这些变种病毒，甚至连美国总统拜登先生都重复的感染新冠病毒。 但最终还是会受到国印星的力量、疾病的损害啊，都在可以控制的范围之内。所以这个部分我们预测是正确的。而我们同样预测，阳历七月啊，在世界局势方面受到了天喜等星宿的守护，各国都在努力的恢复经济。这个部分，各国经济已经跟股市啊，都已经摆脱了乌俄之战的影响。尤其是美国的道琼工业指数已经涨破了三万两千六百点的大关。 与上半年的状态啊，已经恢复了不少的金融动能跟元气。其他欧洲各国的经济跟股市啊，大致上也是如此，并且我们有预测到乌俄之战已经会被逐渐的淡化，关注度将不如以往，这个部分也是属于应验的。而金融部分呢，我们刚刚谈到了，随着经济的回归跟回稳，股市也是受到天喜星的护佑，不断的往上。 但同时，它也会受到了英沙等星，会适时的放出一些负面的消息，来避免股市过于的冲高。这个里面我们就可以看到了，在七月的时候，美国的 CPI 指数是破新高，以及马斯克拒买推特，以及还有一些临时性的负面消息，也确实的阻止了股市过热的发展。所以这个部分应该也是属于应验的。所以综合以上所述啊，老师在阳历七月的流月总论里面有谈到的地方。 基本上都有应验。整体而言呢，准度这个月应该有将近八成的准度了。那么看完过去，我们来预测一下阳历九月的变化。在阳历九月啊，流月主星来到了紫薇、龙德、天楚这三大吉星来坐镇，所以在世界局势方面，世界各国收到了紫薇与远方的太阳星的共振呼应，所以在各国的整体政策与施政都会变得强而有力。 并且受到这些新秀的影响，国族主义与种族主义会提升到一个比较高的层次。这里面包含了种族纠纷以及各项的排外舆论，还有民族主义都在这个九月推上了一个高峰。而国际外交上面的攻防啊，也不像过去一般比较隐晦，而是更加的正面的攻击，并且让整体的世界各大阵营会更加的壁垒分明。 这对于大国来说啊，是在抵定自己区域团队联盟的时候，这是对他们有一定的好处。但是对于小国来说，被这些大国的争端会弄得不知道该如何自处。我不知道靠这边好还是靠那边好，靠这边得罪了那边，靠那边得罪了这边，所以说就有一点点不知所措。所以在这个月啊，是一个强者越强，弱者越弱的局面。 而在世界争端方面呢，包含了台海、乌二以及以巴等等地区，这个时候就会透过表面的外交强硬，更加的提升自我的军备与战力。也就是说，跟战争有关系的国家都会开始明显的调集粮草，准备军队，面对随时可能的变化。这个月我们可以说是暴风雨前的宁静，而这个暴风雨不是过去可以想象的暴风雨。 而是飓风等级的暴风雨，所以老师在八月流月总论里面提醒各位要做的事情，记得就要开始做好了。而在经济方面，受到流月吉星、龙德星与天厨星的关照，这个月的世界经济仍然走的是较为正面跟积极的部分，因为冬至将近，所以是说对各国来说啊，尤其是军事弱国，准备过冬的粮食以及强化工业生产制造。 以及寻求的能源供应跟储备就是首要的大事，所以在这个月经济部分会呈现正面的发展趋势。但是这个时候，老师会建议，虽然经济略有好转，但是不到可以大举扩张自己生意的时候，因为如果是因为一时好转就觉得经济已经快要脱离了疫情，要春暖花开了。 反正我们的生意范围跟生意的往来不在台海，也不在乌尔，更不在以巴地区，理论上不会影响到我们生意的发展。这个想法基本上它是正确的，但是老师的建议是，当世界局势平衡被打破的时候，我们现在认为的环境，可能隔了一天就是另外一种局面了。老师举个简单的例子来说，在二零二零年以前，开个店面，做个餐馆，是一个很不错的生意。 但是谁能够想到一夕之间，全部的人都只能变成足不出户了呢？老师想表达的大概就是这个意思。所以做生意、做业务，持平做，稳稳的做，尤其是自己手上的现金或是企业保保留的周转金，一定要拉到很宽裕的状态，这是比较好的办法。而在金融方面，这个月受到刘月本宫的暴败星影响，理论上这个月的股市应该是要有下行的端倪。 但是在牛月主星龙德星的力量覆盖之下，即使传出负面的声音，例如通货膨胀，它似乎没有减缓的这么快，或是就业率它成长有点限度之类的负面消息，似乎都不会太影响这个股市跟经济的发展。这个时候啊，就要注意这种不合理的情形产生。如果发生这种情形啊，老师会建议，如果你是散户，不是专业的投资人员，那最好是全面撤出你的仓位。 保持现金的持有，因为这里面有可能正在蓄意炒高盘面，就像什么呢？就像吹着目笛的吟游诗人，用美妙的笛声要把散户带往了悬崖。而在疫情方面，这个月受到刘月的天恶星与远方的病福星的交互影响，理论上这个月的各类疾病，无论是猴痘，或者是新冠疫情，或是其他的疾病，都会呈现往上增长的趋势。 但是这个问题啊，还是会受到我们本宫的怎么样紫薇跟太阳以及远方的太阴星这些超强大的吉星来减弱不少。所以疾病的问题啊，虽然还是有，而且数字有往上增加的趋势，但是这种瘟疫啊，跟不久要迎来的人祸来说，就没有这么样值得关注了。所以疫情的新闻很容易被其他的新闻来覆盖掉。 但是疾病它并不会因此而销声匿迹，所以做好防疫、勤洗手，这个是很重要的。但是整体而言，疾病问题已经不是足以困扰我们的问题了。好，那么以上就是我们针对阳历九月所做的流月预测总论。时间来到了白露与秋分的己酉月，代表着我们岁次壬寅年要慢慢的步入了尾声。 即将迎来的二零二三年，到底会有什么样的挑战呢？这个我们已经已经在 YouTube 的频道都有更新了。二零二三年的流年总论，还没看的朋友赶快去看一下哦。而在阳历九月，将会是一个很特别的月份，一个让我们感到希望，也会感到惊慌失措的一个月。老师要说，很多事情啊，它是一体而多面的。当我们对一个状况感到不安并且焦虑的时候， 第一个时间不是来问老师你该怎么办，而是要换一个角度来看这个问题。很多事情啊，不是没办法应影，而是我们没有找到正确的方式来面对。就像怎么样？就像玩拼图一样，哪怕这块拼图有上千块的拼图，但是都有各自的位置存在。我们只要找到对的那一块，摆到对的位置，那么自然的我们可以把这个拼图慢慢的把它圆满起来。这样各位能够理解老师的意思吗？好。 那么，老师非常感谢各位今天的收看。如果您喜欢老师的视频，请按赞、订阅，并且多给老师留正面的评价留言。如果您需要老师的专业命理咨询服务，下面有老师的联系方式。我是陈老师，我们下次见。